शाबाश शाबाश खामोश इतना तो ही बैठ इधर तो ही बैठ शाबाश शाबाश वेरी गुड एक चीज ییٚلہِ حظ بہٕ زاوُس مےٚ ٲس بَچپَن پٮ۪ٹھٕے یہِ پرٛابلِم اَمہِ پَتہٕ حظ گوٚوُس بہٕ تمام ڈاکٹرَن فرق آے نہٕ کٕہٕنۍ سکوٗل اَکھ اوس بٕلایِنٛڈ سکوٗل کھُلووُکھ سانہِ خٲطرٕ پُلوٲمِس منٛز یَتھ زَن پُلوٲمِس منٛز ٲس پَتہٕ آے اَسہِ بہٕ اوسُس کھَسان حظ سَر مےٚ ٲس زَبردَست پرٛابلِم آے مےٚ یَتھ منٛز کہِ زَن وجہ ٹاس اَکھ زٕ تہِ ٲے مےٚ اَتھ سکوٗلَس منٛز حظ بہٕ اوسُس نہٕ گٲڑۍ کرٛاس ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ حظ سکوٗل ترٛٲیِتھ نَتہٕ حظ اوس مےٚ واریاہ شوق کہِ بہٕ پَرٕ ہا کینٛہہ بہٕ بَنہٕ حظ کینٛہہ پَنُن روزگارُک ساے کَرٕ ہا بہٕ پانَس کِتھ کینٛہہ مطلب تۄہہِ کَتھ کٕلاسَس تام پوٚروُ تَتہِ कह पोर सेवंथस तानी है सर मगर तथा ब्रेल ट्रेनिंग हाँ तुम तुम ज्यादा ए बी लेखन तुम अच्छा यह मे गे पुन यह अल्लाह ताल निज़ाम मतलब पे गे हेकान गर नबर ना हेक टोटल मतलब पे गांव नबर हेक टोटल कहें कर ना हेक बहुत पकस अगर बस पे गांव नबर त्रा बह वापस पुन गमेंट कर कहें अमे ज़बरदस्त प्रॉब्लम यह वॉल क्लाइम्बिंग कत हेचु तुम वॉल क्लाइम्बिंग हज करे मे ये जमी हज न्यूज बे मोहसिन सब हज वन मोहसिन सर हज तमें न्यूज बह दोपन तह जम ग थोड़ा टर्निंग हज पत मे थोड़ा प्रैक्टिस मे मे तीस प्रैक्टिस कहें पत हज कर मे तत कि मे पे सेकंड पोजिशन तथा आया हज तथा तथा तो वाले तथा तो कश्मीर का तो खाली बही होता कश्मीर स्टेट उस बही होता है बाकी और की जम्मी कौन है देहरादून ही क्या चल रही सेकंड हैंड में तथा पे होता है तथा पूरा जो बिल्डिंग आख हाँ तो इस खासम शेष्टर कुंडा वाले है और तो खेतों पर ना ऐसे लोगों की लाइफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती है क्योंकि इनकी दुनिया बहुत लिमिटेड होती है इनके बहुत ज़्यादा बड़े ड्रीम्स नहीं होते हैं लेकिन अगर इनको थोड़ा सा एक्सपोजर दिया जाए थोड़ा सा आ, इनकी पीठ थपथपाई जाए किसी भी तरीके से या इनको किसी भी तरीके से अप्रिशिएट किया जाए वो एक बड़ी बात होती है एक, एक आम इंसान जो इनके लिए कुछ कर सके इनमें स्ट्रेंथ काफ़ी है एंड मेंटल स्ट्रेंथ मैंने इनकी काफ़ी ज़्यादा देखी है एज़ कम्पेयर टू एक इंसान जो नॉर्मल इंसान है उसके मुकाबले में इनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है मैं ऑनेस्टली बता दूँगा जब ये स्टार्टिंग में मैंने इनको बोला है इतनी हाइट पर चढ़ना है तो इनको काफ़ी डर लगा था वो डर ओवरकम कर तब हुआ जब उन्होंने जम्मू में वॉल फेस की जब उन्होंने क्लाइंबिंग की जम्मू में तो तब वो डर एक निकल गया एंड फिर ये दूसरी बार इन्होंने खुद से बोला कि मुझे अब कोई डर है नहीं मैं अब कहीं भी क्लाइंब कर सकता हूँ एंड आगे का मैं ये सोचता हूँ अगर नेशनल्स में ऐसे कंटिन्यू करते रहे तो स्पेशल ओलंपिक्स में ने आपका जिक्र किया है और साथ में इंटरनेशनल्स भी होते रहते हैं इस गेम के लिए स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए तो मैं सोचता हूँ कि ये उस कैटेगरी में इंशाल्लाह सिलेक्ट होंगे अगर ये ऐसी अपना शेड्यूल कायम रखेंगे अपनी एक्सरसाइज अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे और अगर इनशाला आई एम एफ कोई कोचिंग कैंप कर रहा है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए तो डेफिनेटली ही will be a part of that हम secretary general national association for the blind mister Satya Kumar Singh से अपील करते हैं कि मोहम्मद अशरफ को एडवांस ट्रेनिंग और इंटरनेशनल लेवल एक्सपोजर देने में उसकी मदद करें और सामीन आप भी दिए गए number zero triple two four nine three five three six five पर कॉल करके उन्हें ये बताइए कि मोहम्मद अशरफ की इस ट्रेनिंग का इंतज़ाम करें ताकि मोहम्मद अशरफ का टैलेंट ज़ाया ना हो